açalım. Evet, birazcık yukarı çıkıp cam basalım. Bekleyelim biraz. Can lazım. vermeye hiçbir şeyimiz yok şu anda. Bakalım silah çıkacak mı onlara. Tamamdır geldim. Takımlar. Beni gördüler mi? Görmemişler. Tepede de var. Ha, ne kayacak o? Derken aa, arkamızda geliyor. Yürüyor mu ya şu anda? Artık göremez. tepedekilere ne oldu? Bilinmiyor. Hala büyük ihtimal aynı yerlerdedir. Hala hani yerde duruyorlardır. Aynen gördüm birini. Sanki rastgele gitti mermiler. Bakalım 762 çıkacak mı bunda? Çok güzel olacak. Ya da. Son 4 kişi kaldı. Büyük ihtimal takım olabilir. Şu an alan da büyük. Kimse gözükmüyor. Araba bu seri gezdirdik. Araba da yok. Derken takım değilmiş. Görürüm seni Pikachu. Derken iki kişi. Takım olabilirler mi? Olabilirler de olmayabilirler de. Hala aynı yerde duruyor. Meryem benim sesim mi? Adamın adamın sesini. Adammış. Sona kalan yakaladık sonra da vurduk.